Mas mapagpalang araw po sa inyo lahat. This is Mr. Once again. Ah, you're watching my channel, Mr. Once Again TV. So this time naman na uh, dagdag kaalaman regarding doon sa paglagay uh, ng magnetic ah, ng uh, susi ng mga any kind of uh, car, motor, yan. Pero specific natin ngayon is yung blank kinang Honda. So dumating na rin ano ko kasi order. So paano ba kinakabit yung magnetic niya para yung cover lock is mabuksan. So don't fail to watch. Kung hindi ka pa subscribe, like and share this my channel. Have a good day. Okay. So, andito na po tayo. So, ito po yung ating uh, blank uh, pinadinaman natin online shop na container. Maganda siya, makapal din, di ba? So, paano natin ilalagay ngayon yung magnetic? So, ito yung magnetic, oh. Ayan, nakikita niyo yung magnetic. Ayan. So, 3 pieces po yan. Dinigit ko sa 5 <laughs> piso yung magnetic. So, yan po yung ilalagay natin doon sa loob ng uh, susi para doon sa cover lock ng ating key. No? So, paano natin malalaman niya kung saan ilalagay? Kasi apat na butas yan, di ba? Panlima yung gitna. No? So itong bilang magnetic niyan is tatlo lang. So paano na malalaman natin kung saan nakalagay yung mga magnetic na yan? So napakadali lang po. So ito po kung halimbawa ito yung original key niyo po, so makikita niyo po, di ba? So hindi makikita diyan yung magnetic nakatago, na cover. So ang gagawin lang po natin is kunin natin isa-isa yung ating uh, magnetic, no? So ayan makikita niyo, kukunin natin isang piraso. Ayan. Istatapat natin kung saan yung madidikit siya. Okay? So nakita nyo dumikit siya sa ilalim. Sabihin, may magnet doon. Okay? So, uh, then yung pangalawa naman, lagay natin dito. Sa taas. Ayan. Op. Yes. Ayan. Okay, pumatong siya. Wait lang ha. Ah. Simulan natin. Ayan. Ayan. Ayan, pangalawa. Sa katabi naman siya pumatong. So ayan, dalawa na sila. So isa nila hinahanap natin. Either na sa taas or sa kabila o sa gitna. Depende po yun sa magnet na nakakalagay dito sa original key ng ating ano, Honda. Okay? So check natin ulit itong isa. Sa ibabaw, wala, ayaw dumikit. No? So dito sa gitna, okay, wala rin. Oh, kabilang side. So, ayan. So, makikita nyo, mga ka once again, mga ka OA, na yung uh, tatlong magnet ay dumikit doon sa original na uh, susi. So, yan yung pattern na pagagayahan nyo. Kung paano siya dumikit, ganun din nyo uh, itatransfer dito sa inyong uh, blanky bago nyo ipagawa. No? So, check natin siya. Yan. So, yan po, magkapareha sa yan itatapat nyo lang kung alimbawa ang nakikita nyo ayan sa yung pinaka point nya ayan yung sa baba yung tulis nyo yung shape so yan ang pagkokopihan nyo ng paglagay ng magnetic so check natin ha mga ka once again no? so isa-isayin natin siyang kukunin okay so kunin muna natin yung sa unang side ito yun na sa may uh, ah, may kita nyo ayan ito tong side na to kunin natin na transfer natin dito sa kabila no Kukopihin lang natin yan. Kung paano makadikit siya, ganun din natin. Kukopihin. Okay, ayan. Pasok natin. Kailangan hindi siya bumaliktad. Kasi pag bumaliktad yan, hindi rin gagana. So, ayan. Ipasok natin yung isa. Oop, natanggal ulit. Check ulit natin kung baliktad yan. So, may katagalan lang lang siya kasi wala akong ko. Ayan. Check ulit natin yun. Kala ko baliktad yun. Eh. napaka tagal siya. So, ayan. Okay, medyo masikip. pakai natin yung butas. Ayan, kaya nahirapan tayo. Medyo pakai natin ng konti. Ah. masikip pa yan. Ayan, ganyan talaga. Mm-hmm. Ayan, tumatalo mga ka once again. Wait lang. Ayan, ipasok eh, natin ka once again isa. Ayan. So, ayan, ipasok eh, natin isa. So, ayan, ayan. Eh. Sa side, diba? So, dalawa na lang. Sukulin natin. masyado yun, mamagnet siya, malakas ang magnet. Ayan, delete kasi yung isa. Hirap nang walang kuko. Ayan, pumasok. Ayan. May pasok natin yung pangalawa. Okay, so isa na lang mga ka once again, no? So para hindi ka mahirapan, it's better na lagyan mo ng tape yung dalawa. Para kung didikit siya, madali mo makuha kasi pag uh, dumikit yan, sumisiksik doon sa loob. So yan, nilagyan ko ng scotch tape para hindi ako mahirapan. Ayan, uh, eh, medyo laki ako ng konting butas. Ayan. So isa na lang, ito na lang po ilalagay natin, no? Check ko rin natin kung baliktad. So lagi nyo check kung baliktad yung pagkakabit nyo, no? Ito sa original susi. Ayan, itong front. Ayan. Hirap ng maliit ang kuko. Okay. Yes, medyo may kairapan siya talaga. Ayan. Ayan, nakabit na natin ang tatlong uh, magnetic uh, para doon sa cover lock ng inyong uh, sasakyan. tayo. Ito yung susi. Magagawa natin tatlo, no? So, testing natin kung effective siya sa ating uh, motor na Honda Click, no? check natin okay na isasara po ayan nakita nyo nabubukas okay yes effective no tama yung paglagay natin ng magnetic doon sa mga hole no yan kasi pag mali ang kinabit mo hindi mo yan magbubuksan so hanggang dito na lang maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan thank you very much This is Mr. Once again sasabing uh, subscribe and like and share this video for more tutorial no, about uh, key. Thank you.